Пусть солнце встают, как всегда, Пусть ветер шумит иногда, Пусть боятся гробы все хорошо у людей, пусть будет все хорошо у друзей, пусть будет все хорошо у меня, пусть будет все хорошо у тебя. пусть будут листочки. все хорошо у людей, пусть будет все хорошо у друзей, пусть будет все хорошо у меня, пусть будет все хорошо у тебя, пусть будет все хорошо у тебя. нам поют обо всем Пусть музыка радость несет И счастье добро к нам придет хорошо у друзей, Пусть будет все хорошо у людей, Пусть будет все хорошо у тебя, Пусть в мире живет